Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ ni komencas serieton pri la pregio sub la verta standardo. Tio estas la, ni diru, uh, eh, mm, mem comprenebla uh, eh, sin de la conmedito sur la vorto in Bologna, char la pregio sub la verta standardo estis eh, recitita de Zamenhof post la parolado. Al vi, ho potenza sen corpa mistero, fortego la mondo reganta, al vi, granda fonto del amo cae vero, cae fonto de vivo constanta, al vi, chi un ciui malsame presentas sed ciui egale en coro vin sentas. Al vi, ciu creas, al vi, ciu regias, hodiau mi pregias. Do, compreneble estas ium paradoxo. Esperantistoi ciam substrecas la facton che esperantisto estas esperantisto nur por eh, coni la lingvon. Ciar, en Bulonio oni diris tio est la deklaracio pri la fakto ke por esti esperantisto ne bezonatas iun ne bezonatas iu ideo sed nur paroli la lingvon. Nu, eble. Ciar, Zamenhof uh, acceptis tion, por permessi alla lingua di svastigi rapide, sed ali flanque evidente li ancao presentas sian ideon. Kai la interna ideo per qui uni iam parolis estas nur ne diru la kerno de io pli granda kai citiu pli granda ideo au ideologio estas homaranismo. Quelcae homoi presentas homaranismon eh, kiel quasi religion. Cae, effective, ciem oni vidas pregio, sub la verda standardo temas pil pregio, do. Estas ancao suffice compreneble che eh, Zamenhof estis tre religiema. Cae, la verda standardo estas uh, la esperanta flago, Do, por Zamenhof estis iu sancta malantau la ideo de esperantismo, tio estas certa. Do, tio estas unua instigo, ciu ni consideras esperantismon religieca afero, se, se ne recte religio, au laica afero. Sed mi volas porti via na al uh, la proprezoi de citiu supernatura estajo ki un uh, Zamenhof presentas. Li neniam diras la vorton dio, notu. Do, citiu estas mistero, fortego, do granda fortu, ki regas la mondon esas potenza, bone, kai anca esta sen corpa. Tio anca la mia esas tre interesse. Rimarchi tion. Kial? Char, se gi estas sen corpa, gi ne estas, au di, se vi preferas, ne estas homo. Au homa. Recte. Char ne havas la corpon de homo kai oni ne povas indiki la proprezzo in do ci tiu i proprezzo estas ani eh, diru proprezzo i pri ne proprezzo sed estas fonto del amo kai vero de vivo constante do estas la forto kiu vivigas ankau la estajoin do shainas tre simile a uh, eh, gi shainas tre simile alla naturo kai gi presenta sin mem en uh, multa e diversa i formoi alla homoi sed la sento per tio esta segala di Razamenhof do temas per tio aliro alla alla cielo kai ancau ni povas diri che citiu forto creas la mondon quion giregas cae regias, ec es la regio de la mondo. No, mi pensas che tiu misteremo de la forto fontas e la iconoclastio de la tradizia hebraismo cae anca islamo male al cristianismo do ne bildigi la figuron de Dio. Char, ecte la momento ciam vi bildigas tion, vi donas calcain culturain cultura in etsoin, cui dispartigas vian bildigon de la liai homoi. Do, Zamenhof volas iri alla essenso de la comuna traitoi al civi homoi de citiu sen corpa mistero pro tio sen corpo vine povas bildigigin no mi volas inviti vin cum mediti pri la rilato inter citiu forto cae la verda standardo char eh, cetio rilato ne estas clara, almeno gis nun. Kial esperantisto devas pregi sub la verda standardo? Tio, tio estas mia invito conmediti, mediti, odio. Mi comprenas che cetio temo estas tre grava cae ancao ion pesa, eble, kai mi rimarkis tutte hazarde che mi comenzas la duan centon da medito e giuste per la pregio sub la verna standardo, mine planis tion, sed estas interesse, ciu? Cai mi esperas che vi shatis miain invitoin hodio. Do, gis morgau, dankom pro vi attento, cai antauen, sen fine.